navuga ngo ni umuntu w'imana mm. ariko ikindi tumuzi kure mu mafilime no muri komedi mm. akina nyine akina mm. agereranya abapasiteri ibyo bakora ababishopu ariko nyine aba ari komedi ari make mm. imana ishoboye byose imana y'imbaraga imana y'ubutwari ndagushimye ndaguhimbaje rapote keningi ataya konanga ya siki nubwo bimeze gutyo la rapote keningi ariko ntiwigaragaze tayapo atikiya ntiwitamurure rara sisi ko ataya ngo nangaya ntiwigaragaze imbaraga zawe nizibe mu gihugu cyacu imbaraga zawe zibe ku munyarwanda aho ari hose yesi amahoro y'imana kuri mwe mwese mukomeza kutwereka ko mukunda ibiganiro ducishaho reka tuguhe ikaze twifurize ibihe byiza niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza uyu munsi niba budacamo ariko ejo nawe byacamo ugashima imana nk'abandi bose kuri kamera mwabona twabanye na kerere ntabwo ari ubwa mbere eh, aciye kuri ino cano ariko reka dutangire yivuga mu mazina yombi kugira abantu bashyashya namwe mu mwakire dutangire tuziranye neza turakwakiriye murakoze kunyakira mm. ndatekereza ni ku isezerano tv mm. amahoro y'imana abane namwe abakunzi mm. banjye abo nagiye menyana nabo ku isezerano tv imana umugisha kandi ndabakunda amazina ku batanzi nitwa Amahoro Marie mm. Amahoro Marie twishimiye kubana nawe rero muri kino kiganiro yego murakoze cyane mm. akire ah, umunsi turaza kuza kuganira ku ngingo zimwe na zimwe zigenda zicicikana no muri social media ah, no ku murimo w'imana wese uko urimo uragenda hari inkuru imaze iminsi icicikana ngewe n'abandi bantu bashobora kuba turi ku ruhande rumwe turibaza ati ese ubundi ko haciyeho iminsi twumva inkuru ya Bishop gafaranga ese ubundi Bishop gafaranga ni umukozi w'imana ni Bishop cyangwa ari kuri uruhe ruhande ko abakozi b'imana iyo iyo deba cyangwa icyo kintu bakigize inkuru nyamukuru navuga ngo ni umuntu w'imana hmm. ariko ikindi tumuzi kure mu mafilime no muri komedi hmm. bishatse kuvuga ko bishopu gafaranga ari umubishopu muri filime eh, akina nyine akina hmm. agereranya abapasiteri ibyo bakora ababishopu ariko nyine aba ari komedi ari make mm. hanyuma inkuru y'ubukwe bwiwe kuki yabaye um, imvugo mu bakozi b'imana cyane bakayizamukaho cyane bashingiye kuki nta kintu na kimwe navuga ngo bashingiyeho mm. akenshi muri sosho mediya hari ukuntu bafata ibintu mbese bakabitindaho bakabigira nk'ibintu bidasanzwe mm. cyangwa bakamera nk'abantu badafite ibindi byo gukora mm. bagahita binjira mu buzima bw'umuntu runaka Mm. akaba ariho bibanda ese birakwiye ko abakozi b'imana ubundi bazamuka ku nkuru y'abantu batari abakozi b'imana bakata inshingano zabo bakagombye kuba barimo bakigira muri izo nkuru za bishopu gafaranga ndetse n'abandi n'abandi nka ba sarongo ntabwo bikwiriye kuko ubundi abakozi b'imana mm. bakwiriye kwinjira mu ijambo ry'imana mm. bakavuga ubutumwa bwiza bakabwiriza abantu kuko ijambo riratubwira ngo mwabarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura kandi iyo iyo nkurikije ibihe turimo n'uko mbibona, ntabwo ari igihe cyo gutinda ku bantu ahubwo ni igihe cyo gutindana n'Imana. Mm. Ese ubundi Bishop Gafaranga ni iki kintu yakoze ah, cyatuma ah, aba ab'inkuru? Ntabwo nabyinjiramo cyane kuko cyane nta n'ibyo nzi cyane ibye mm. kandi nta n'ubwo ngishaka kuvuga ibijyanye n'abantu. Mm. ariko iyo ikintu kiriho kiravugwa ntago ntago waba ukiremye hari ababereyeho kukivuga ariko hari n'abandi batabereyeho kukivuga hmm. niba ijambo ry'imana rivuga ko twagakwiye kuvuga ijambo ry'imana tukabwiriza abantu hmm. tukavuga ubutumwa bwiza hmm. nta mpamvu rero zo kwinjira mu buzima bw'abantu bwite ngo tujye gushaka nta kuko ni abantu ariko si bibiriye kandi twebwe icyo tugomba kuvuga ubundi ni ijambo ry'imana yesi reka twivugire ngo reka tureke ibi bya bishopu gafaranga kuko n'urumva nta n'ikintu bimaze mu murimo w'imana twatangiye tuvuga se ese bishopu gafaranga ni umukozi w'imana kugira abe inkuru mu bakozi b'imana niba atari umukozi w'imana niyo mpamvu abakozi b'imana bamugize inkuru reka icyo tukihorera ahubwo twigarukire ah, nk'umunyamasengesho cyangwa nk'umuhanuzi Buri gihe hari icyo Imana iba yabashyize ku mitima muba mugomba kubwira abantu babakurikira, abantu babakunda, kugeza akanya ni iki kintu kiri ku mutima wawe cyangwa kiri mu mutwe wawe Imana iba yaguhaye ngo ugeze ku bantu b'Imana? Ikintu nabwira abantu, nabwira abantu ngo nibasenge mm. kuko ni igihe dukwiriye gusenga kurenza igihe twasenze icyo ari cyo cyose mm. kuko turi mu gihe umuntu wese akwiye gusenga. umunyarwanda aho ari hose wumva ikinyarwanda mm. namubwira ngo nasenge mm. mu mvugo mu mvugo yumvikana kandi umunyamasengesho wese ashobora kumva namubwira ngo nasenge kandi yongere asenge mm. ibihe turimo ni ibyo gusenga umuntu wese nasenge uwasengaga rimwe asenge kabiri uwasengaga gatatu asenge gatatu yongereho asenge kane wasengaga icyumweru asenge bibiri mbega umuntu wese aharanire gusenga kuko ibihe turimo iyo ubirebye ubona ari ibihe bitoroshye mm. ariko hamwe no gusenga imana ibihe ubuzima bw'abantu bubasha gukomeza ariko navuga ngo ikintu nabwira abantu nibasenge ndumva nababwira ngo nibasenge mm. kandi ndumva nabwira n'abantu hari ibihe twacemo bitari byoroshye, abantu bagiye bahiga imihigo itandukanye, bagahiga bagahiga ukabwira Imana bitewe n'ikintu runaka urimo, ngo mpize iki kintu nukora iki ngiki nzagushima. Mm. Rero nakongera kwibutsa abantu ngo imihigo bahize nibayihigure imbere y'Imana, kuko buriya hari igihe utinda guhigura ukaba wahiga undi muhigo. ariko ni byiza ko nabwira ngo nibasenge kandi bahigure imihigo bagiye bahiga imbere y'Imana mm. yego ah, buri sengesho ryose cyangwa buri mburo yose isa nkaho hari ikintu ibisigura cyangwa hari n'ikintu bishaka gukumira ah, utanga ubwo butumwa bwo kuvuga ngo abantu ntibasenge ni iki kintu washakaga nko kuvuga baza kuza gusengera imana ishaka ko kivaho umuntu wese arega ibyo gusengera ababifite mm, ariko hari ibintu biba biteye ubwoba cyangwa hari ibintu biba byihuta cyane umuntu wese mu ruhande rwe akwiye gusenga kandi mu mm. gusenga umuntu asengera ikize mm. usengera ubuzima bwawe ugasengera umuryango wawe ugasengera itorero muri rusange ugasengera igihugu cyawe ugasenga rero ibyo gusengera ni byinshi ntabwo ntabwo wavuga ngo umuntu yasengera iki abantu bafite ibyo gusengera kandi icyatumye umuntu yarahize umuhigo imana ikaba ivuga ko yahigura umuhigo yahize kugira ngo atazahiga uwundi agifite n'uwo yahize atari yawuhigura mm. mbega ubu ndimo kwibutsa abantu bagiye bahiga imihigo ngo bahigure imihigo mm. vuba vuba ni ukuvuga ngo rero umuntu wese yagiye ahiga umuhigo imbere y'imana mm. afite igitumye ahiga uwo muhigo ushaka guhiga umuhigo ugiye kubyara ukavuga ngo mana numpa kubyara neza ndakora iki kintu mu nzu y'imana cyangwa nda ndakorera aho umuntu umugisha ariko ibyo wamara kubyara ukabyibagirwa mm. ushobora guhiga ni byinshi abantu bagiye bahiga imihigo itandukanye ariko ndimo ndabwira abantu ngo ntibahigure imihigo bahize kugira ngo batazahiga iyindi bagifite iyo bahize mm. ni byiza rero guhigura ku mana kandi ikindi abantu ntibasenge mm. ni ibyo ngibyo numva nabwira abanyarwanda babasha kumva cyane cyane abanyamwuka abanyamwuka bari maso abanyamwuka barimo gusenga bazi byinshi kurenza ibyo abantu batandukanye bazi hari ibyo uzi rero hari ibyo imana yakubwiye uri mu cyumba cy'amasengesho tayapotekeningi rapo atayasiki hari ibyo imana yakubwiye uri ku musozi hari ibyo imana yakubwiye uri mu cyumba cyawe hari inzozi warose zitandukanye ariko zikwerekeza gusenga ndagira ngo mbwire umuntu wese ngo niyongere asenge yongere ibihe byo gusenga yego mm. abantu ntibongere ibihe byo gusenga niyo niyo n'ubundi nanjye natangiye mvuga ati ese nta hishurirwa ry'iryo sengesho eh, imana igomeza igusunikira kubwira abantu nakubwiye ni abari maso bazi ibyo bagomba gusengera mm. umuntu wese usenga umuntu wese wegereye imana afite amakuru y'ibyo agomba gusengera mm. si ngombwa rero kuvuga ibindi birenze ibyo kuri kamera ariko nabwira umuntu ngo rya yerekwa wagize rya rindi wagize tudahari mm. iryo wagize atari abantu za nzozi warose bya bindi mana yakubwiye uri usenga mm. urushaho kongera kubisengera mm. wongera ibihe byo gusenga yego abantu abantu badafite ayo maso areba kure cyangwa areba ibyo ibyo biteye ubwoba ibyo biteye ubwoba bo n'iki kintu baba bagomba gufashwa kuko ah. niba imana itanze imburo ni kuri bose ntabwo ari kuba bareba kure cyane cyangwa bareba ahahishwe ntabwo n'ubundi abantu bose ari ngombwa ko babasha kubona amayerekwa imana itanga mm. kuko imana ica mu bantu ishaka gucamo mm. ikabwira n'abo ishaka kubwira mm. ariko niba ndimo kubabwira ngo nibasenge ntibasenge none se umuntu akubwiye ngo senga ntiwasenga mm. abayuda abayuda igihe kimwe barasenze cyari igihe gikomeye ku bwoko bw'abayuda ngo bari bagambaniwe kandi bagombaga kwicwa bakarangira ariko noneho aba bayuda bamajije gufata icyemezo cyo gusenga mm. bafata igihe barasenga hanyuma ngo basenga umunsi wa mbere barakomanga uwa kabiri barakingurirwa wa gatatu baratabarwa rero niba wumva udafite icyo wasengera nibura ibuka igihe abayuda byari bikomeye nawe urebe ibigukikije bigukomereye hanyuma usenge eh, gusenga nibwo mm. buzima abantu bakwiye gusenga mm. hanyuma nk'umunyamasengesho cyangwa nk'umuntu ukijijwe n'iki kintu wabwira nk'umuntu wumva harimo umuntu usenga agakomeza gusenga akaba yasenga nk'imyaka ibiri cyangwa itatu n'itanu atarasubizwa akabivamo agatangira kwiheba. Ntabwo yagakwiye kwiheba nta n'ubwo yagakwiye gucika intege, mm. ahubwo navuga ngo nasenge. Ubona ari iki kibitera kuba yagomeza gusengera ikintu kimwe igihe kirekire? Kandi eh, ikintu gishobora kubitera mm. ntabwo twamenya igihe imana igomba gusubiriza abantu mm. kandi nta nubwo umuntu akwiye kureka gusenga undi umuntu si n'imyaka ibiri gusa ahubwo umuntu akwiye gusenga ubuzima bwe bwose mm. agasenga agasenga mm. hanyuma kandi ikindi uwakumva akeneye kumenya uburyo yasenga cyangwa akamenya byinshi ku bwa mesaje ndimo gutambutsa yo gusenga yampamagara kuri zeru karindwi iminani itatu gatandatu umunani icyenda icyenda gatatu hmm. eh, ushobora no kuba uh, umuntu atabasha kwisengera ariko akaba yanyura nk'ukundi muntu akamufasha gusenga kandi ibintu ibibazo ufite bigakemuka gufatanya gusenga hmm. ntabwo ubundi ngewe simbyita gusengerwa hmm. ahubwo mbyita gusengana abantu bashobora gusengana kubona bibiliya itubwira ngo babiri bateranye cyangwa batatu mm. nduruka nkabana nabo mm. birashoboka rero yuko wagira abandi mwihuza mugasenga mm. yego <laughs> none se hari igihe umuntu ashobora kwicara akavuga ati ngiye gusengera kino kintu ngiye kugira ku musozi kino kintu akagiha igihe kikaba cyarakemutse cyangwa ashobora gukomeza gusenga kugeza igihe gikemukiye hari isengesho rimwe rishobora gutegeka eh, ikintu uri gusengera kigakemuka bitewe n'imbaraga ufite uwo munsi oh rireka nkubwira rega hmm. twebwe turasenga ariko gukora ni ukw'imana hmm. rero imana ishobora kubikora mu munota umwe ishobora kubikora mu isa enye ishobora gukora mu munsi ishobora gukora mu mwaka ishobora no gukora mu mwaka hanyuma bavuga yuko bategeka ibintu biga bigakira cyangwa ibibazo bigakemuka abo ngabo ntabwo ndi bubinjiremo mm. nawe urabizi mm, ndabizi gute nta mpamvu yo kwinjira mu by'abantu iri mm. nangewe ndavuga ndavuga iby'imyizerere ariko turimo turasobanura abantu bari gukurikira ntabwo uri kubwira abo babivuze ndavuga iby'imyizerere yanjye n'imikorere y'imana nakubwira ngo imana ishobora gukora mu isaha imwe igakora mu minota abantu sinzi impamvu urimo kubazanamo mm. rero ariko ntabwo twizewe tuvuga izina ryawe ndavuga uburyo imana ikora mm. yakora mu isaha imwe yakora mu masaha abiri mm. yakora mu mwaka yakora mu myaka myinshi nibyo nta bindi bivuze ngo nta nta muntu ushobora gutegeka avuge ngo ngo ngiye kugusengera woke rero niba warabuze urubyaro ntabwo ngisubiza icyo ngicyo urubyaro rutangwa n'imana kandi imana kurutanga mu gihe runaka ishaka kurutangamo bivuze ngo umuntu ntabwo yagusengera ngo ikintu gihite gikemuka ako kanya eh, eh. ntabwo icyo kibazo ngisubiza hmm. nagishubije bihagije navuze ko imana ikora mu buryo ishaka hmm. yakora mu gihe gito cyangwa igakora mu gihe kinini hmm. ariko nyine ikiri ngende ndi kukubaza ni kimwe nk'umuhanuzi cyangwa ubundi abo bantu bandi urabashaka mm. kandi ntabwo twavuze oya reka nkubwire ri mm. ubundi ikirenze ibyo bakora ikirenze icyo kerere nakora mm. ni igice cyarenga icyo imana yakora niba nakubwiye uburyo ko imana ishobora gukora mu gihe gito igakora no mu gihe kinini ibindi bindi urabishaka eh, reka nkubaza akantu gatoya ariko ni ukuganira ntabwo ari ukukubaza nko gufata umwanzuro Ah, imbaraga z'imana zikora mu buryo bwinshi kandi bugiye butandukanye ah, turimo turabona abakozi b'imana bari gusengera abantu abantu bakikubita hasi abantu bakagwa igihumure ese hari imbaraga z'imana ubundi zisanzwe zikora kuriya cyangwa hari izindi ngero zigaragaza yuko hari imbaraga z'imana zikora kuriya ko abantu bari kuvuga ngo bakorana ngo na satani ngo n'imbaraga mbi navuga ngo umuririmbyi korasi yararirimbye ngo imbaraga mm. z'imana iyo mm. zimanutse abarwayi barakira ibirema biragenda mm. rero uburyo imana ikoramo ni bwinshi kandi butandukanye ngiye rero kuvuga ngo aba bakorana n'imana aba ntibakorana n'imana naba ninjira aho nagomba kwinjira ngewe ikindeba ni ukureba ese ndasenga ese ndakijijwe ibyo ni byo nkwiye kureba naho ibindi byo ntabwo bindeba mm. uko abapasiteri bakorana n'imana uko abanyamasengesho uko abahanuzi runaka uko umuntu wese akorana n'imana mm. ntabwo ari ngombwa nasubiza mu ijambo rivuga ngo cyari igihe kimwe yohana byari bimukomereye atuma kuri yesu yesu arababwira ati mugende mundebere ko uwo nguwo ari wa wundi wahanuwe Ariko Yesu arangije arababwira ngo mugende mumubwire ngo ibirema biragenda n'impumyi zirareba. Rero aho Imana igeze ishobora gukora cyangwa ninakora ikabyihorera byose ni navuga ngo ibyo ni mu bwiru bw'imana bw'uburyo imana ikora hmm. bishatse kuvuga yuko zirambaraga n'ubundi haba harimo ari imbaraga bakuye ahandi atari imbaraga z'imana ziri gukora birakomeye nakubwiye nyine zino mbaraga ndimo ndavuga imbaraga z'imana hmm. nta zindi mbaraga nzi nta n'izindi ubona ngewe nzi imbaraga z'imana hmm. kuko nizo nizo nizo mbona dusenga imana hmm. tukabona irurutse irakora iby'izindi mbaraga rero ntabwo nshaka kubyinjira kubyinjiramo kubera icyo udashaka kubyinjiramo kandi hari abo ugomba kubwira hari abantu bakurikiye bayobye hari abantu badukurikiye bashobora kuba barayobye nkawe nk'umuntu ukijijwe kandi uvuga ijambo ry'imana wigisha uhugura harimo abantu baba badukurikiye batazi uruhande baherereyemo yesu yaravuze ngo mugende mubwire yohana ngo impumyi zirareba ibipfamatwi birumva mm. eh, eh, ibirema biragenda barabwirwa n'icyo aho biri kugendera sasa basome bibiriya ko kuri za mpande zose basome bibiriya harimo abantu batabishoboye kandi harimo abantu bagomba kubayobora bakabageza ku musaraba basenge eh. abantu bose ntabwo bashoboye kwisengera abantu bose ntabwo bashoboye kwisengera kubera si iki hmm, kandi umwenda wari uri ahera waratabutsemo kabiri kugira ngo umuntu wese yigerereyo ubwo bushatse kuvuga yuko abantu bose bari ku isi bakijijwe umuntu wese ntabwo ari abantu bose hmm. ariko iyo wegereye imana hmm. ugasenga imana irakwiyereka yego hanyuma se inye ntabwo uri kunsubiza nk'uko nshaka ko usubiza nk'uko aba kuko yego nicyo eri mm. nicyo kibazo ufite mm. birumvikana njyewe ntabwo nasubiza wowe uko ubishaka mm. ahubwo njyewe nsubiza uko njyewe kerere ngomba gusubiza yego bivuze ngo ushatse kwirengagiza yuko habaho izindi mbaraga zikora ku rundi ruhande ntabwo nabyirengagije mm. izindi mbaraga zirahari mm. imyuka mibi irahari mm. abarangi barahari abakorana n'indi myuka mibi barahari ariko ngewe nashatse kwinjira mu kibuga cy'abakorana n'umwuka w'imana kuko umwuka w'imana niwo nemera niyo nsenga mm. mbona imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza abantu batandukanye mm. aho rero niho nshaka none ko harimo abakozi b'imana bari gukora imirimo n'ibitangaza mu mbaraga z'imana bakabyitirira ibya satani urabizi warabisengeye imana ariko birahari ntabwo ari njye ubivuga njyenyine hmm. eh, turimo turabibona ntabwo kuba abantu bavuze ikintu hmm. ari igisubizo cy'uko ari cyo hmm. niyo mpamvu ndimo ndanga kwinjira aho hantu ushaka kunyinjira kuko <coughs> ubu ngubu iyi saha ntayerekwa ry'ibyo urimo umbwira mfite eh, rero ikintu cyose abantu bavuga uko bavuga ntabwo ariko biba biri hari igihe ushaka kubivuga bibeshye Mm-hmm. igihe bashaka kuvuga ari byo ntawamenya mm-hmm. rero bivuze ngo abantu bakagombye kujya bavuga ibintu ari uko bafite iyerekwa cyangwa bafite ikimenyetso eh, babisengeye bakagira amakuru babona hanyuma bamara kugira amakuru babona mm-hmm. bakabona kubisengera no kubyemeza eh, ah, bishatse kuvuga yuko umuntu wese udafite iyerekwa ku kintu cyangwa umuntu wese udasenga ngo imana imuhishurire ikintu atakagombye kuzajya agira ikintu akivugaho mu ruhame ntabwo ari cyo bivuze eh. wabuza umuntu kuvuga ashaka kuvuga se hanyuma se muzimba ari kuvuga ibitajyanye kandi tumaze kubona yuko hari ibyo ugomba kuvuga ari uko ufite amakuru nyine ntabwo wabuza umuntu kuvuga ashaka kuvuga mm. kandi urabizi ko ijambo riravuga ngo murekure ukunguru ukurane n'amasaka mm. ikindi abakobwa batanu b'abapfu nkunda kubavuga n'abanyabwenge babaga mu nzu imwe babaga mu rusengero rumwe babaga ahantu hamwe mm. rero ntabwo wabuza abakorana n'imyuka mibi gukora nta nubwo wabacecekesha mm. ariko nanone wowe kubinjiramo hagati mm. ugaca imanza ugakoresha ntabwo umubiri agenzura umwuka w'imana gukorera rero mu mubiri ugahita ubageranya ukavuga uti uriya akorana n'imana uriya akorana na satani mm. ushobora gusanga waba urimo wibeshya ni byiza rero ko umuntu wese yamenya imana ye Mm. imana yakorera akaba ariyo akorera kandi akayigumaho kandi akayikomeza mm. kurenza ibindi byose mm. ah, ni iki kintu wavuga noneho ku bahanuzi cyangwa ku bakozi b'imana bafite abantu bagushije bitewe n'ibintu bimwe runaka bagiye babakorera ntibanyurwe nabwira abantu abo bantu baguye kubera abandi bantu mm. nabwira ngo ntibagaruke kuri kirisitu kandi bakomeze urugendo mm. kuko abantu nyine abantu barabagushije ariko abantu ni nabo bazababwira ibindi bizabahagurutsa bagahaguruka bagakomeza urugendo kuko mu bantu habamo abantu bose mm. habamo abantu beza habamo abantu babi habamo abantu nyine babeshya hakabamo n'abandi batabeshya Rero nta kintu na kimwe cyagakwiye kuguhagarika mu rugendo urimo ugenda ngo ni ukubera abantu, ya wagakwiye gukomeza urugendo mm. kuzageza igihe uzava mu isi amahoro, mm. yego. Ah, Noneho ni iki kintu wabwira abakozi b'Imana nabo bafite abandi bantu bakomerekeje, bafite abantu n'ubu kugeza akanya bagikomeretse kuko ni abantu benshi benshi bagomeza bavuga ngo ngewe kanaka, kanaka byagenze gutya, byagenze gutya. njye nabwira abantu bose mm. ngo nibareke ibyo bintu barimo ibintu byo guhangana ibintu byo kugushanya ibintu byo kubeshya mm. nababwiye ngo uyu mugoroba ndimo ndababwira ngo nibasenge kandi bahigure imihigo bahize kugira ngo batazahigiraho iyindi mihigo mm. batari basoza n'iyo bahize mu magambo rero yumvikana kandi atari na menshi cyane nababwiye ngo ntabwo ari igihe cyo guta umwanya mu bindi bintu, mm. ahubwo ni igihe cyo gusenga no guhigura imihigo abantu bagiye mm. bahiga. nibyo ibyo ngibyo nabwira abantu bose muri rusange. Mm. Ugiye kudusoreza kino kiganiro cyacu dusengera Imana kuko watangiye uvuga ati ni abantu nibasenge reka dusoze udusengera Imana kugira uh, unashishikarize cyangwa unasengere buri muntu wese uh, wari ugifite kugundira cyangwa kuguma mu kibi. Imana ishoboye byose, Imana y'imbaraga, Imana y’ubutwari, ndagushimye ndaguhimbaje, rapote keningi ataya konanga ya siki, nubwo bimeze gutyo, la rapote keningi ariko ntiwigaragaze, tayapo atikiya ntiwitamurure, rara sisiko ataya ngo nangaya, ntiwigaragaze, imbaraga zawe nizibe mu gihugu cyacu, imbaraga zawe zibe ku munyarwanda. aho ari hose ubwiza bwe butubeho gukora kwe kutubeho mana uturengere turinde ikibi icyo ari cyo cyose ubwiza bwawe mu bagabo mu basore mu bamama n'abakobwa, abapasiteri, abahanuzi n'abavugabutumwa. Mana icyamukabaha guhuza, icyamukabaha gusenga kandi bakaba mu mwanya umwe, kuko ni igihe cyo gusenga ndetse n'igihe cyo kukwegera. Dushoboze mu izina rya Yesu, buri umwe wese wagiye ahiga umuhigo imbere yawe, mushoboze guhigura mu izina rya Yesu, igaragaze, witamurure kora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo amen amen